So, wie is God? Die vraag van alle vrae, die vraag waarmee die geskiedenis, die mensdom, Christene hulle self besig hou. Ek het agtergekom wanneer dinge rustig is op die wêreldfront, wanneer mense se lewens relatief gelykmatig is, dan praat mense nie te veel oor groot dinge rondom God nie. Dan sal mense 'n redelike algemene prentjie van God hê. Ja, God is so en God is so. Maar laat daar net 'n krisis in die wêreld kom. Laat daar net 'n virus sy sy opwagting maak. Dan is daar ewe skielik 'n totaal nuwe gesprek oor God aan die gang. Ook nou in coronatyd. Ek kom agter mense het so 'n paar idees, vaste idees oor God en dit loop so stroop. Daar is 'n groep mense wat sê God is besig om die wêreld te straf. Die koronavirus is die manier hoe God die wêreld wil terugkry vir hulle ongeloof. Ek hoor daar's 'n tweede groep mense wat 'n ander opinie oor God het. Hulle sê hierdie is die teken dat die einde van die wêreld op hande is. Dit is een van die tekens. Dit is die anti-kris en sy magte en hierdie virus is georkestreer en selfs enige teenmiddels is georkestreer. Dit is een van die tekens dat die einde op hande is. Die dier, die merk van die dier is met ons. Ek kom agter daar is nog 'n hoopie nie oor die koronavirus uh, en oor God. Die eerste opinie is God is besig om die wêreld reg te sien, om ons te straf. Tweede opinie oor God, dit is die einde van die wêreld wat nou besig is om aan ons deur te klop. En 'n derde een, Die koronavirus is hoe God met ons wil praat. God wil iets vir ons sê. Hy is besig om die wêreld se aandag te trek. Ons luister nie of ons luister nie goed genoeg nie en nou het God ingegryp om die wêreld se aandag te hê. Dan is daar 'n vierde, sagter opinie wat nie so gewild is nie, maar wat ook 'n opinie is en dit is dat God steeds is wie hy is dat ons nie moet probeer om elke keer as daar 'n krisis is, iets buitengewoon in God se handelinge te leef nie, in te lees nie. God doen wat hy doen. Nou ja. Ons reis in hierdie volgende klompie weke. Wie is God? Hoe werk hy? Wat is sy planne? Maar my vraag aan jou is en aan myself. As ons hierdie vrae vir mekaar vra, En en hierdie gaan nogal 'n fris Bybelreis wees, 'n fris Bybelskool wees. So so sit aan jou veiligheidsgordel, maak jou kop oop en wees bereid om diep en indringend saam met my na te dink, om te soek. En nou is my eerste vraag aan jou en aan my. Hoe gaan ons te werk gaan? As ons sê nou hierdie vorige vrae wil antwoord oor hoe werk God in 'n tyd van korona? Die groter vraag, hoe weet ek wie is God waar kry ek my inligting? O, daar's 'n klomp teorieë of laat ek sê 'n klomp tradisies deur die eeue oor wie is God. Die um, ou ortodokse ouens en ons het nie so baie van hulle in Suid-Afrika nie, maar die ortodokse tradisie, die Grieks-ortodokse en die Russies-ortodokse en al daardie ouens. Hulle sê nee, God het hom bekend gemaak deur die ou vaders. Die ou vroeë kerkvaders daar in Konstantinopel, Jy moet hulle geskrifte lees. Hulle het vir jou gesê wie is God. 'n Ander tradisie, die Rooms-Katolieke sal sê nee nee, God praat veral deur die paus. En as hy praat, hy is die stem van die Here hier op aarde. Uh as ek dit nou mag veralgemeen. En dan is daar 'n derde stroming, as ek dit ook kan veralgemeen, die Pentekostalisme wat sê Die Heilige Gees openbaar deur spesiale tekens en maniere vir ons hoe God praat. Ek vind my by die 4de stroming, by die reformatoriese stroming wat sê die Bybel is die woord van God en dit is God se stem. Maar dis ook nou nog nie so maklik nie. Dit raak nog so bietjie meer kompleks. Want almal sal op een of ander manier ja sê op al hierdie tipe strominge. Maar sê nou, Sê nou, ons sit hier om 'n tafel. En ons moet nou 'n besluit neem oor oor hoe is God in hierdie wêreld aan die werk? En hier sit ons almal nou rondom 'n tafel. En en wie gaan almal by hierdie tafel sit? Na wie se opinie gaan jy luister? Party mense gaan sê luister na jou tradisie. En dis belangrik. As ons wil weet wie's God gaan luister hoe het die kerk van al die eeue oor God gedink? Dis 'n billike, dis 'n regte opmerking. Ek meen ek en jy is nie die eerste ouens wat die Bybel lees nie. Ek meen jy en ek is nie die eerste generasie Christene nie. Daar is miljoene Christene voor ons. 2000 jaar se geloof van kerkwees agter ons. En ons moet ons ore gaan uitleen oor hoe het hulle oor God gedink, ook in krisistye. Want hierdie is ook nie die eerste of selfs die grootste krisis in die wêreld nie. Ek meen Daar rondom 165 tot 180 na Christus was daar 'n pandemie in die Romeinse ryk wat of masels of waterpokkies was wat van so groot omvang was dat ehm um, van die Romeinse geskiedskrywers ons vertel dat 2000 mense 'n dag in Rome alleen gesterf het. En hier teen die jaar 250 na Christus was daar weer so 'n pandemie. Waarskynlik weer masels of waterpokkies wat tot soveel as 'n derde van die Romeinse ryk uitgehaal het. So ons sal moet gaan vra, hoe het die kerk gedink? Want ons vraag, die vraag wat jy en ek mee worstel vandag uit God se woord is: As ek wil weet wie's God, waar gaan kry ek my inligting? Na wie luister ek? Aan wie leen ek my ore uit? Tradisie, die kerk, verseker. Ek moet gaan luister hoe Christene deur die eeue oor God gepraat het. Maar tweedens, omstandighede. Baie Christene, ek wil waag om te sê die meeste Christene gebruik hulle omstandighede om te besluit hoe werk die Here. En vat hulle omstandighede na die Bybel toe. Vat nou maar die die merk van die dier. Iemand sal vir jou sê nee, hulle gaan 'n uh, eh, 'n antivirus inent op jou. Of ander ouens gaan sê hulle gaan 'n microchip op jou plant en dan sê hulle dit staan in die Bybel. So jy vat jou omstandighede soek 'n teks wat daarmee pas en plak dit aan mekaar. Of soos wat ouens gemaak het met daai teks uit Jesaja toe die koronavirus begin het, waar Jesaja sê mense moet in hulle huise gaan sit totdat die plaag verby is. Dan sê die ons sien julle Jesaja het dit voorspel, maar jy vat jou omstandighede en jy gaan soek 'n teks wat as te ware soos 'n hanger uh jou omstandighede laat hang aan die Bybel. Mens noem dit inleg, nie uitleg nie. So party ons gebruik die tradisie. As hulle vra wat sê God, dan hoor ek luister na die geskiedenis. Ander ons gebruik hulle omstandighede. En vandag in hierdie postmoderne wêreld sê baie ons ek is die bron van waarheid. Wat vir my die waarheid is, dit geld. Ek glo, Stefan glo daar's 'n vierde stem by enige tafel wanneer die gesprek aan die gang is, die Bybel. Die Bybel het die fee toestem. Die Bybel oorroep wat ek glo, wat my tradisie glo, wat my ervarings glo. En ek sê weer, dit is maklik om dit te sê, maar wanneer puntjie en paaltjie bymekaar kom, dan verskil die meeste mense. Meeste ouens wat ek ken, gebruik hulle ervaring. Nee, ek ek is oortuig. Hoe sê iemand nou die dag vir my? Ek glo hierdie is die laaste dae. Ek sê meneer, ek's bly jy glo, maar verduidelik vir my uit die Bybel uit hoe jy daarby kom. Nee, maar dit is hoe hy die skrif uitlê. Ek sê ek hoor wat jy sê, maar die skrif moet reguit gelê word. Dit help nie maar net ek sê die Bybel sê dit, ek glo dit en is afgehandel nie. Dis 'n bietjie naïef. Die ding word nog 'n bietjie moeiliker. So as jy nog saam met my reis in ons gesprek vandag, ons gesprek oor wie is God het ons begin deur te vra hier in corona tyd het mense verskillende kyke na God. Party sê hy's besig om te straf, ander sê dis die eindtyd. Ander sê dis sy manier om ons aandag te trek. Nog ander sê, weet jy wat God is, wie God is? Kom ons maak vrede in goeie en slegte tye en ons probeer nie alles verklaar nie. En nou vra ons vir mekaar, maar hoe gaan ons regtig weet? Gaan jy na die kerktradisie luister? Gaan jy na jou omstandighede luister? Gaan jy self besluit wat is waar? Hoe gaan jy God se woord laat praat? God se woord moet reguit gelê word. Nou die dag vertel my uh, een vriend vir my, ehm um, hy het 'n bietjie geleer vlieg op die internet in hierdie tyd. Hy het so virtuele vliegkursus afgelê. En hy gaan eendag sommer 'n vliegtyg vat en vlieg. Toe sê ek vir hom: "Pel, ek vlieg nie saam met jou nie. Sal jy? Sal jy as jou buurman vir jou kom sê ek het sommer gou 'n bietjie hier oor die vakansietyd op die internet geleer hoe trek mens tande en ek hoor jy het nou 'n seer tand, laat ek hom vir jou 'n bietjie trek en stop. Sal jy dit doen? Maar hoekom laat jy jouself los aan enige ou wat die Bybel uit lê? Iemand sê nou die dag vir my, hulle is ernstig, hulle is toegewyd. Sê ek die Fariseërs was ook toegewyd. Toewyding alleen maak nie dat jy die Bybel reguit lê nie. Ek onthou in die boek Nehemia wanneer Nehemia sy volk terugbring na die Here toe, dan weet hy hulle moet ook met God se woord besig raak. En dan besluit Nehemia nie sommer net omdat hy opreg is, want hy is waaragtig opreg. Hy gaan nou vir ouens die Bybel uit lê nie. Nee, jy kan maar gaan lees Nehemia 8:10 en verder. Hy bring 'n skrifuitlegger, Esra. Die man eh, wat ook 'n Bybelboek het Esra, die man wat die gawe het om die woord van God uit te lê. So wanneer ek in 'n tyd vra soos hierdie, wie is God? Gebruik ek die Bybel kortliks. Maar ek gaan nie die Bybel lees net op die klank van die woord af nie. Ek gaan nie my ervarings terugdruk in die Bybel nie. Ek gaan die Bybel nie laat buikspreek, laat sê wat ek wil hê dit moet sê nie. Ek gaan skrif uitleg doen. En is hartseer dat meeste mense dit nie doen nie. George Barna, die wêreldberoemde navorser wat ook al um, by Moraletta gepreek het, wat uh, miljoene mense um, met sy navorsing gedien het, het 'n paar jaar gelede oor die rol van die Bybel die volgende geskryf. En ek wil dit sommer almal in 'n boek wat ek geskryf het, ontsluit die Nuwe Testament. Hy het aan die einde van 2009 bevind dis hoe die volg dis soos die gemiddelde Christen met die Bybel werk. When people read from the Bible, they typically open it, read a brief passage without much regard for the context, and consider the primary thought or feeling that the passage provided. If they are comfortable with it, they accept it. Otherwise, they deem it interesting but irrelevant to their lives and move on. There is shockingly little growth evident in people's understanding of the fundamental themes of Scripture. Hy sê meeste ouens lees die Bybel op die klank van die teks af. Ek het agtergekom meeste ouens hou van God se beloftes. Almal gryp Jeremia 29 vers 11. Ek bedink goeie dinge oor jou. Maar niemand lees vers 10 of vers 13 of die vorige verse nie. Niemand klik, dis deel van 'n brief nie. In 'n brief het tog nie verse nie. Jeremia is besig om van 29 vers 1 af 'n brief te skryf. En as jy wil weet wat is God se goeie dinge, moet jy die brief in konteks lees. Jy moet lees hy skryf van ballinge in Babel. En hy's besig om vir hulle te sê in daai vreemde stad waar jy is, wees goed vir die stad. En God het julle nie vergeet nie. Hy dink goeie dinge oor julle. So jy kan nie net die Bybel vat en die Bybel oopmaak en die eerste teks wat jy sien, gryp en daarmee hardloop nie. Iemand sê nou die dag vir my dit het gewerk. Ek sê ek weet. Ek weet ook van een ou wat al die lotto gewen het, maar die 999000 wat niks gewen het nie en alles verloor het, jy hoor nooit van hulle nie. Ek weet ook van die een ou wat vir my sê die teks het vir hom gewerk. Maar ek kan vir jou vertel van mense wat op Jeremia 29:11 gestaan het en toe werk dit nie en toe pleeg iemand selfmoord. Ek kan jou vertel van mense wat die Bybel so oopgeruk het en toe vat hulle 'n teks en toe gaan koop hulle 'n plaas daarmee en toe verloor hulle alles. Ek kan vir jou al die griller stories vertel as jy nie met God se woord regwerk nie. So, ek het drie reëls wanneer ek oor God praat en ek God se woord gebruik om my in die waarheid te lei en hier is hulle. Uh lees agtergrond en testamente. Ek noem dit die lat reël. Lees die Bybelboeke deur, ken die agtergrond en weet dan watter testament dit staan. So as ek wil weet wie's God, God het vir my 'n boek gegee. Maar God het vir my gesê: "Neem lees." Nie verse nie, boeke. Ek wil dit nou nie weer sê nie. Ek sê dit by elke Bybelskool. So, um, ek gaan dit nie sê nie, maar as ek kon, sou ek wou gesê het die Bybel het nooit met verse uitgekom nie. Verse kom uit die uh, 15de, 16de eeu. Dit is Robert Estienne en Robert uh, eh, Stef, uh, Robert Stefanus. Hulle het die Bybel bevers. En so 'n bietjie bedemekaar van toe af. Bybelverse is nie deur die Bybelskrywers ingesit nie. Dit kom 1500 jaar nadat Paulus geskryf het. Paulus het 'n Galasiërs brief geskryf. Hy het 'n Romeine brief geskryf. Lees dit deur. Dit is hoe jy God hoor. Lees Bybelboeke deur as jy God wil hoor. Tweedens ken die agtergrond. As jy 'n teks vat, soos wat ek net nou die voorbeeld gevat het uit Openbaring 13 vers 16 van die merk van die dier, ken die agtergrond weet hoekom word daar gepraat van 'n merk van die dier. En en en weet dat dat dat daar meer kere in die Bybel gepraat word oor die merk van God. dit verras altyd Christene as ek dit vir hulle vra, as hulle vir my sê, "Stefan, is jy nie bang vir die merk van die dier nie?" Ek sê, "Jong, nee, ek het God se merk. Het jy dit nie?" Ek het al Eksodus 12 gelees dat God die Pasga soos 'n merk op die voorkop en die handpalm het. Ek het al ehm um, Deuteronomium 6 en Deuteronomium 11 gelees dat die wet soos 'n merkteken is op my voorkop en op my hand. Ek het al die seëgeel gelees dat God sy mense gemerk het met sy merk voordat sy oordeele begin. Ek het al Openbaring 7 en Openbaring 14 en Openbaring 22 gelees dat God mense merk. Dus sê ek, hoe gaan ek weet wie's God Wie gaan by die tafel sit en my opinie informeer, vir my 'n gesaghebende opinie gee? Die Bybel. Maar dan moet ek afklim en dit lees. Dit help nie soos ek altyd sê ek staan net op die Bybel nie. Maar tweedens help dit nie net ek lees dit nie, ek moet dit reg lees. By hierdie tafel waar die opinies moet val oor wie's God en hoe werk God in 'n tyd van corona, moet ek die Bybel reg lees. En dit beteken ek moet Bybelboeke eers deurlees en dit gaan ons in hierdie volgende paar weke ook doen, gaan ons 'n paar grepe uit Bybelboeke neem om te weet wie is God en hoe handel God en hoe tree God op. Maar tweedens moet ek ook ehm um, die agtergrond ken. Soos wat ek nou verduidelik het ehm um, uit ehm um, Openbaring 13 Of soos wat ek verduidelik het Jeremia 29, ja, ek mag op vers 11 staan as ek die konteks verstaan. Wat is die goeie dinge wat God bedoel en bedink? Beteken nie hy sit maar daar en sê hier is jou lucky packet teks. Jy kry nou swaar, maar toe maar, toe maar hier so 'n lekkertjie vir jou. Ek bedink goeie dinge nie. Verstaan wat God bedoel wanneer hy vir die ballinge dit skryf. Ek lees oor die skouers van die eerste lesers. Ja, God praat met my ook maar nie eksklusief met my nie. En derdens, weet in watter testament ek lees. Daar het tog iets gebeur tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En ek ek het so 'n veralgemeenende stelling dat meeste dwaalinge en meeste skeefgetrekte idees oor God kom uit mense wat die Ou Testament vandag net so kaplaks in ons wêreld kom neersit. God het tog iets kom doen Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê tog in die ou dae het God met ons gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd, hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die seun. Daar het tog iets gebeur, die kruis sê tog 'n nuwe verbond gebring. Is dit nie wat Jesus sê in Lukas 22 as hy die nagmaal instel soos ons dit noem of die ete van die Here soos die Bybel dit noem? As hy dit instel dan sê hy hierdie is die nuwe ooreenkoms, die nuwe verbond. En daar's tog 'n rede hoekom jy iets nuuts begin, want die oue werk nie. Daar's fout met die oue. Jy moet die Hebreërbrief gaan lees as jy wil weet wat's fout alles met die Ou Testament of Paulus se briewe in Romeine 4 en 7. O, hy sê dis goed, maar dit kon nie genoeg help nie. So ek moet weet. Die Nuwe Testament praat anders oor straf, praat anders oor God se ingrype. In die Ou Testament is die profete in jou gesig. Hulle profeteer straf en oordeel. En dan kom jy in die Nuwe Testament en ewe skielik is daar die straf 'n bietjie af. Is die vuur 'n bietjie doodgeblaas. Ons sal volgende keer jy stil staan ook by die Romeine brief, ons ons bietjie oor die noodlot praat by ons volgende Bybelskool, maar God het 'n bietjie in die pad kom staan. Hy het 'n bietjie sy manier van handelinge verander. Die kruis het dit verander. God het nou 'n kruis kyk. Hy kyk nou deur Jesus wat die straf op homself getrek het. En dit beteken jy en ek moet 'n bietjie anders ter dink. Dus as ek sê ek gebruik die Bybel om oor God te leer, dan moet ek Bybelboeke baas raak. Die lat toets met ander woorde, lees Bybelboeke deur, tweedens ken die agtergrond en derdens uh, weet in watter testament dit staan. En soos wat ek gesê het, maak seker dat jy 'n goeie Bybeluitlegger is se opinie, se stem het. Ek het al verwys na na Esra. God het in die Ou Testament skrifgeleerdes gegee manne wat uh die gawe het om God se woord uit te lê. In die Nuwe Testament word hulle genoem die daskaloi. En ons het dit maar vertaal as dominees, maar dit is letterlik mense wat jou onderrig in die woord. Handelinge 8. Handelinge 8 is 'n aangrypende teks, jy ken dit. Die Ethiopier die man wat ver uit Afrika uit gekom het om God in die tempel te gaan soek. En nou is hy op pad terug. En hy sit op 'n wa en hy lees uit 'n boekrol. En alles aan hierdie ou is verkeerd. Ehm um, dis dis 'n bietjie agtergrond wat ek sommer deel. Hy se ontmande en hulle mag nie in die tempel ingegaan het nie, so hy's waarskynlik weggejaag. Nou is hy op pad terug. Hy het al hierdie pad van Ethiopië gekom. Nou is hy op pad maar weer terug ontnigter uit Jerusalem. Tweedens het hy 'n boekrol van Jesaja by hom. Nou ons weet dit was nie toelaatbaar eintlik dat jy 'n boekrol by jou het nie. Hulle is nie in die sinagoges en in die tempel gebere in 'n spesiale kas vir boekrolle. Dit was heilige dokumente. Gewone ouens wat onrein is mag nie aan hulle vat nie. Nou sit jy met 'n onrein man want hy eh, hy is ontman in Joodse tradisie as jy onrein en hy lees uit 'n boekrol. En wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees vat vir Filippus en stuur hom na hierdie man toe. Want ons is nog nou besig om oor God te praat en hier leer ek iets unieks van hoe God werk en hoe hy met sy woord werk en hoe hy met mense werk. Nee, hy laat nie maar net 'n weerligstraal slaan en 'n wonderwerk gebeur nie. Hy stuur Filippus. En wat moet Filippus doen? Hy moet die skrif oopmaak. Hy moet die skrif gaan leer vir hierdie man. Daar sit daai ou op sy wa. Hy lees dat dit bars. Hy lees daai hele boek en dan vra Filippus vir hom: Verstaan jy wat jy lees? Maar sê hoe kan ek verstaan as iemand dit nie vir my uitlê nie? Wow. Hoe kan ek verstaan as iemand nie vir my die woord van God uitlê nie? So hier kan ons ons eerste groot knoop maak by ons groot reis vandag. Jy sê jy wil weet wie's God, jy soek om God beter te verstaan. Die vraag waarmee ons onsself besig hou Hoe gaan ek dit regkry? Waar gaan ek die waarheid kry? In God se woord. En God se woord moet ek die ehm um, boeke deurlees, ek moet die agtergrond ken, ek moet die testamente ken. Ek moet iemand hê wat my help, 'n skrifgeleerde wat Godvreesend is. Ehm um, kry sulke mense in jou lewe. Kry sulke boeke, kry sulke Bybelskole, mense wat nie maar net sommer so uit die duim uit 'n klomp tekste sê nie, mense wat jou uit die woord uit kan begelei. En dan het jy die kans om God se stem te hoor. En en en die goeie nuus daarmee saam. Johannes 14 vers 26. Ons het ook die Heilige Gees. Ons het ook die Heilige Gees. Onthou jy Jesus se woorde? Hm. Net voordat hy hemel toe is en sy disippels so bang is En net voordat hy daai groot woorde vir hom sê daar in Johannes 14 vers 33 waar hy sy kerk sê moenie bekommer nie. Ek los julle nie alleen nie, ek is by julle. Ehm um, sê hy in vers 26 ek sal met die Vader praat en hy sal vir julle 'n leermeester stuur. Die Parakleet, die Heilige Gees. Hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So dit is hoe mense die skrif regtig uitlei. Dit is hoe jy van God leer, wanneer jou leermeester die Heilige Gees is. Baie mense leer uit hulle foute, ander gebruik hulle omstandighede. O, as ek van God wil leer, kom die Heilige Gees en sê ek sal julle in die volle waarheid lei. Ek sal julle onderrig. Die Heilige Gees is die leermeester uit die hemel. Is die leermeester van God. Hy onderrig my in die waarheid. Goed. En nou moet dit alles terug na die vraag waarmee ons begin het. In hierdie corona tyd. Baie mense probeer God se handelinge verklaar. Om een of ander rede dink baie ouens ons skuld vir die wêreld te antwoord oor wie is God en hoe werk hy? En ek dink ons kan dit sê en ons mag dit sê, maar maar onthou net, ek en jy is nie geroep om God te verklaar nie. Ek sê aldag, ek loop nie rond met so 'n visitekaartjie in my sak En as iemand vir my sê nou waar is God en hoekom laat hy dit toe? Daal ek die kaartjie uit en sê ek is 'n uh, eh, advokaat vir God. Ek verdedig hom nie. God het nie verdediging nodig nie. God het nie nodig soos Job se drie vriende moes agterkom dat hulle hom hoef te verdedig nie. Die Heilige Gees verdedig God. Oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit gesê, mag ek ook beter antwoorde gee op die vraag. Kom ons vat net weer 'n paar van die standaard opmerkings. Mense sê vir ons in hierdie dag, ehm um, corona, dit is God se manier om die wêreld te straf. Nou gebruik ek die Bybel. Nou gebruik ek die lat begin sal ek lees Bybelboeke deur. Ja, nou kom ek agter as Bybelboeke die profete in die Ou Testament met name of konings in daai boeke wat God se straf in detail beskryf. Maar dit is historiese situasies. Dis 'n spesifieke situasie. En nou kom ek in die Nuwe Testament. Nou kom ek agter maar die straf is af. Nou kom ek agter Christus se kruis het tussen God en sy volk ingeskuif. Nou hoor ek Romeine 8 vers 1 dat ehm um, die straf af is, dat ehm um, dat daar nou Romeine 5 vers 1 ook vrede is tussen God en ons wat in Christus is beteken dit eh, God is blind vir ons sondes inteendeel. Maar die straf wat op God se volk moes afkom het Christus nou in ons plek gevat. So nou het ek al 'n beter antwoord op daai vraag. Nee nee, ek kan nie sommer net so muur sê die koronavirus is straf nie, want daar het iets gebeur met God se straf. Ons kom terug daarna toe in 'n volgende Bybelskool. Tweedens God wil met ons praat. Hy gebruik die koronavirus om iets vir ons te sê. Soos my ouma altyd gesê het, as daar iets gebeur wat sleg is, nou praat die Here weer hard met ons, my kind. Ja wel, Lukas 16 het vir my daarmee gehelp. Jesus vertel daai baie beroemde gelykenis van die ryk man en Lazarus. Daar in Lukas 16 en as die ryk man sy oë in die doderyk oopmaak, daar in uh, Hades of in die onderwêreld, in Lukas 16 dan vra hy ehm um, vers 27 vra hy dan vir ehm um, Abraham wat hy so daar aan die oorkant sien, aan die regte kant, daar by God se kant. Stuur tog vir Lazarus na my broers toe daar op die aarde, waarskei hulle dat hulle sal regmaak dat hulle nie hier beland waar ek is nie. Hoor nou wat sê Abraham. Hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle hierna luister. Vers 31: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal niemand hulle oortuig nie al sou iemand uit die dood opstaan. So as iemand vir my sê God gebruik die koronavirus om ons iets te leer, dan antwoord ek wat die Here Jesus sê in vers 31 van Lukas 16. Hulle het die Bybel. As hulle nie na die woord luister nie, sal niks oortuig nie. Die gees oortuig, nie korona nie. En as God slegte dinge moet gebeur om vir ons lesse te leer, dan moes ons almal dood gewees het. Ek onthou so 'n jong ouetjie, as 'n jong dominee het my vrou skool gehou by 'n skool daar in Kenton Park waar 'n pedofiel met die van van rooi en drie kinders ontvoer het. En toe het 'n dominee juis daar aangekom nadat die derde kindjie weg is en vir die skool gesê die Here het dit gedoen sodat Kenton Park tot bekering sou kom. Kenton Park, ek bly nog steeds daar. Het toe nou nog nie tot bekering gekom nie. As die Here dus my moet seermaak om vir my iets te leer. Hm. Ek meen doen 'n goeie ouer dit vat jy jou kinders en sê vir jou kinders, ek gaan jou 'n week in 'n hok laat bly sodat ek bietjie kan toets of jy vir my lief is? Ons sal sê dis 'n sadis. Ons sal so iemand aankla. Maar mense sê God doen dit. Hy doen dit nie. Jesus sê ons het die woord. As jy nie na die woord luister nie, preek die evangelie. Dit sal die wêreld oortuig. Ons ons is nie besig om God te verklaar nie. Ons maak goeie nuus bekend. So God is nie besig om te straf links en regs nie. O ja, Ja, in die Nuwe Testament is God se straf nie heeltemal verby nie. Die Openbaring boek vertel dit. Hy sien die goddelose wêreld raak. Maar God is nie primêr besig om haal en klippe en alles op ons af te gooi nie. Hy's tweedens nie besig om ons aandag te probeer trek nie. Is dit 'n teken dat die einde op hande is? Ja, wel as mens Jesus reg lees in Matteus 24 of in Markus 13, dan is die einde altyd naby. Die wederkoms, so vertel Jesus vir ons, uh, en Paulus in 1 Tessalonisense 4 en Johannes in Openbaring hoofstuk 16, kom soos 'n dief van die nag. Jy kan dit nie bereken nie. En die ouens wat sê hulle kan, jop. En almal wat die wederkoms probeer bereken het en die eindtyd probeer bereken het, deur al hierdie eeue was nog tot nou toe 100% verkeerd en dit is verskriklik verkeerd as jy 100% verkeerd is. Ek sluit my aan by die vierde groep mense wat sê God is wie God is. Hy's die God van liefde, die God van verhoudings. Hy is die Here wat deur die geskiedenis met sy volk onderweg is. Ook in die tyd van korona. Nee, ek hoef nie God spesiaal anderster te verklaar in die tyd van korona nie. My God is nog steeds die goeie herder. My God leer ek ken deur die kruis Christus het gekom, Johannes 6 vers 38 tot 40, dat ek ewige lewe kan hê. Dit is die wil van God. Ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, leer Jesus. En dit is sy wil dat elkeen wat hy vir my gegee het, die ewige lewe sal hê. En dan herhaal Jesus dit in vers 40 van Johannes 6. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en hom glo, die ewige lewe sal hê en ek sal hom laat opstaan op die laaste dag. Dis God se wil. God is 'n goeie God. Hy's die God van liefde. Hy's die God van verhoudings. Hy sien nie die God wat aandag probeer trek nie. Deur sy gees het hy die wêreld se aandag. Deur sy gees is hy aan die werk. So. Wat het ons vandag uit God se woord geleer oor God? 1. In 'n tyd van krisisse vra mense baie vrae oor God. Dis reg so. Wie gaan om ons tafel sit as ons die regte antwoorde soek? Ons tradisie, ons ervarings, onsself en die Bybel. Die Bybel gaan dit oorroep. Maar dan moet God se woord reg gelees word. Hoe? Ken ehm uh, lees Bybelboeke deur en hoor hoe God in boeke, in sy eie boeke aan die woord kom en ontwikkel jou denke uit God se woord. Tweedens, ken die agtergrond. En derdens, derdens uh, weet in watter testament God praat. Gebruik goeie uitleggers. Uh, laat toe dat die Heilige Gees jou in die volle waarheid lei. En dan kan jy die koronavirus verstaan. Dan hoef jy nie vir almal 'n vinnige antwoord te gee nie, dan sê jy vir mense wat vra, allee goeie getuienis af. My God is wie hy is. In Christus het hy sy hart gewys. Hy is die God van liefde. Hy is die God wat kom en ons roep om aan hom te glo sodat ons lewe in oorvloed kan hê ook in 'n tyd van korona, is God die God van liefde. Mag dit ons hoop wees. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vandag ons reis vanuit U woord kan begin. Dankie Here dat U ons in die volle waarheid lei deur die Heilige Gees. Dankie vir die skrif. Dankie dat U die uitlegger is. Gee Here dat U woord soos Psalm 119 vir ons leer, die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet sal wees. Dankie dat ons dit mag vra in Christus se naam. Amen. Thank you.